Salut! Astăzi vreau să-ți vorbesc despre a răsuci. Uh, nu știu dacă ai văzut, există un film uh, pentru copii, Arabella, uh, jucat de oameni mari. Arabella este o fată care are un inel fermecat și când răsucește inelul pe partea cealaltă și își imaginează că e prințesă sau că este în lumea basmelor, chiar asta îi se întâmplă. Apar niște rochii de prințesă pe ea sau se trezește că e în altă parte, în lumea bazmelor și se întâlnește cu personaj de bază. Pentru mine a răsuci este a schimba o stare ca a lui, că nu știe ce e cu el, într-o stare ca a lui. Hei! <laughs> Nu știu, mi se pare foarte distractiv, nu? Uh, pentru mine asta înseamnă a răsuci, să transformi ceva așa în ceva așa. Pentru tine ce înseamnă răsuci? Ceau!